ассалому алайкум патчои калхозовате бародарони азиз ин имрӯз ҳамун наворо тахтара сӯм кӣ кадабдем аксияи калон буд ку ҳамун магазинда омадем инаи бародарумон харид кадаги ина форланда бор када бурдеста ака ҳамун гуфтаги нарх роста ҳамин гуфтаги сумкада чи хел боша омадем дидем ҳамн хел буда ҳам хел ягон ҷои чи нестае ака амадина гирифтем ҳам хел ҳама миннатдора бороро барои Мансурҷон гирифтестенда. Ба мо пеш медем ина. Ина пеш медем аз нишон шо мете. Ина тахтара поне бор кадага айноми калхозобате омадаги бародаро ҳама нарх чизе гуфта боша ҳам нарх дода бурдестанаш. Ягон ҷои хеле машини ки нест. Ина бо бародаро ина ина тахта гирифтесан ина бачо чӣ рафимо. Ҳама видео рафтем ба сати ҳамун арфҳои густагӣ рафт кагаги дуде сематаи барқира гуртесан ай масад дина меомади айчи раёни панҷ глисону масади усунома абдан қимсангиро ма бурдагидана тақошон берин да ҷидо кадаги бурдаги бурдиам баъд як чизи дига но гуфта намонад ки як чизи дига но гуфта намонад ки аммо ман ай тамоми ҳамун подписчикҳо ай тамоми ҳамун одамое ки тамошо кардагиан ҳамин аввора ай тамоми ҳамун бахшиш мепурсам барои чӣ барои оне ки да як рӯз мана ҳамун видео қариб дувоздаҳ понздаҳ ҳазор просмотр гирифта буд ҳамура қариб шаш ҳазоруш мара телефон кард ман инҷа ҳамисол савдо даим як одам як шхеле қатӣ савдо кеси телефона бардори гапзани нивдобу мешавад ҳамун одамора ман навад хоҳиша телефоношо бардошта натонистам бодарон азиз шумо дар як минта реклама дорем як магазина ба шумо тавсия мекунем магазини акай давлат аст дар резаҳои пластикӣ оҳани туркӣ чӯвӣ ҳама чизо аст ҳозир шумо дар якта якта нишон дода метаем дарои оҳани ҳастанд ай 500 сумо то 5000 сумона ҳастай бахёр мега дарои хайтек ҳастай дарои беларускӣ чизи намуд даркор боша дарои дупа хайтек ҳастай акаҷон бо дарои наи евро ҳастай тозаи хели тахтай ҳамаш тахтай наи дарои евро ҳастай дарои евра бо ин пара дарои классики ҳастай любой размеро ҳастай тайёр мекунем метем шона любой размер аст нархошам арзон кардан метен арзон карда нархи любой ҷо метунем магазини акай давлат бозори калхозобод برادران ضروری کنه رقم ها هست بیمال مراجعه کنه میشه با نرخ دسترس ما را از شد گرفته بیم که همین رایون مثال بیاین ارزان تر بگیرن برام این نوا را ای دیگر رایون ها تماشا کردن شهرتوز تبودیات این سرافتگی تا سنگین ای تمام رایون ها اومدن همین مقصد ایمی جا بار گرفتن همون ویدیو که ما قدر بینا جوش از سیوکا که تمام شده گیم اینا خولشید اینا همین تنخنه این همین تنخنه در کتالوگ زدگی بود ҳамон ба ки шамо хесадагиду яд аз сеҷҳамон ба инай кафтарам дар харида будам ака ки фақат обтавикои гафоро мехоҳам 23 ҳазори куб ями кафтана ман харида будам 23 ҳазору 200 фурухтам ошака 200 рубл абуд ҳози ин ами кафтара ака ман айхуҷан 24 ним ҳазор харидагин тахтара занг задам тахта дар станса нест вабше 24 ним ҳазор гуфтм сошам гуфт эрӯи ки клиентҳо бетахта намона мақсади гапи ман дар и дар ики ами бора ма вехророн мақсади ҳамон одами харидор бирава магазинҳои айком районе нестад бирава нархи районшона бина биёя ҳамон нархи района бига ма айнархи ҳамон райони гуфтаги ҳамонра ханс ман ба залал бошам ман метам дастлова месумака не ки ҳози ман хасара инами бора ман бистучорним ҳазор провардесам ба нархе ки увид навора мо мисол шаш рупеш кардем дар ду рӯз ҳамон хаста бучидакад аксияаксия чанд рӯз давом дода ка ҳамо аксияра мо ака се рӯз монда будем як рӯзш уже ҳамрӯзе то омад ҳамрӯз мо тахтара савдо кесабдем ду рӯзи дигаш ака ҳолнирӯз кашидаоинамагазинаиаиягонтахтаамрӯзакиоятаашфкадагиамки амуаксия то чанд рӯза давом медадоякшифтагинестемдаамутахтое ки мо данавор гуфтагиаа ҳаиначормета мондагиа шифро ҳамун шифро мондагиа дуи мовкао мондагиа ваъд инаа камтар масад пидисадка мондагиа ҳамтар сорукокадиди камкамакӣ мондагиа ҳамун боре ки мо данавор гуфтагиам вай полни тамоши мо камкамакӣ касе ки миёяд ҳамон нархҳо ки гуфтагем ҳамон нархҳо метемад ана и борае ки ҳози омадагиана ка бо мисол ҳамон курса нигоҳ кардан ҳамин боре ки мисол ҳози ман бисчорним ҳазор 25000 хати пули рабочҳо меғард ҳисоб китобаш мекунам хат дастам зиёд мешад сесам зиёд мешад шанқ мешад ҳамро бо нашақ пули тора гуфтам мефурӯш мешад шит фаҳм ин ҳамин борои ки нам бар ҳамин акамшон шоидан ҳамин акамшон харидагӣ ҳамин нархо харидесан ё ҳамин нархо ки дар видео гуфта ҳамин тахтора ҳамин нархо ин харидесан ака сиз калхозобод тевидан розимасиз розимас шу айтган нахлат тоғрим ака шу бала конкретно съемка қиляпти шуларга ҳалиги аурбамасан битта битта лакти басиб тарқалишга ёрдам берем ёрдам берсин биза шунча хизмат қиляптики машинада шунақа арзонроқ нарх бор экан ки шуларам келиб шуда харидор қилсин деб келдик мана бу кишидан олдик боягдигам бахшиш ки ман ҳамун номераам бародароро бардошта натонистам сед накардам да инами да як рӯз шаш ҳафт кленя кишиш ака бё пули мара исоб кӣ пахтаи мара исоб кӣш ака ин нахш чанда мақсад у бош айусу телефон мекунад ҳамун нархҳои ки мо дар видео гуфтагем дубора онро мепурсанд ака нарх чанда руса дурува дигар ҳамун одамҳоро ман ҷавоб гардонда натаистам ҳамун бародарои ки телефонашро навардоштам бахшиши зиёд ки ман мисол вақт ро бардом ҳеч гап не акаҷон хайр ҳамун гуфтагитон чанд қад тахта монда боша аяму бор шумо ҳамун нархта метен жиланка добор нав дора бо мисол ака я сума диска фарк мекунаяс мисол фора будагиш мисол бога иш мегирад ака хулас бародарону азиз ина ҳақиқата гӯш кардем бисёр комментаре ҳарчи нанависем бародарону азиз ҳамин мардака пешшуда биёен ҳамин видеора нишон бидиҳед ака ҳамин гап шумо гуфтагие гуфта гап шунда ҳамин мардак ҷавоб медиҳад мисол пеши ҳар кас рафта и ака чека хеле нависта дод пеши ҳамхеле лишин нашава ҳам чека гуфтагиан ура ман нависам чека пеш дига магазино рафтагия нависагия фак кадаге магазини мара ҳам одам ҳам чека нависагия ҳамра буга ки ма буда скара ҳам у ман будаги нес у пеш дига одам рафтагия хулас бародар азиз ҳам ҳама шиштагия шоида ҳамаш давонля харидори када бурдеста яка акас қаядан боласаз гулистондана инаи акамшон ай гулистон омада харидори када бурдеста нечкумода видеон коргазяка ертасига келди об кетиа ҳозир яна ки об кетиҳабсиз а ина ҳамон рӯз омада буд мо ина имрӯз омада бурдаиста камтар тахташ монда ҳамо хулас бародарон азизам хели магазини акаи маҳмадӣ не не видео кадачумкадаме партои хели ака инами акам шунам қатиам ака омадаги харидорӣ када бурдаистай

арзонтар хабарам якташ ай шамби зан зада ма бирам мега шифра айта бирам биён хайр хулас бародар ҳамин ака узур фаҳмонданд ки бисёр клиентҳо буданд на пешашон дар телефонашон ҷавобдо надоданд барои ҳамун узур пурсидан хайр шумо ҳам шикинем бародарам фаҳмед ки иҷабо дуруғ нест ман тахтапур шумо понздаҳ сол айдами соҳа кор мекунам ака ҳич кори шӯхи бозӣ нест ки я одам дар ваш бозӣ кардиакаизебсериозмебудакафурухтемотахтара навад фоизша тамом кардем уже бурои нав омадага бо нархо ба ҳозирина мисол ҳисоб карда мардума ина корошна буд кесема ба хёлам ӯ аксия буда ҳозир камтар ясо будасам мумкин қимат шида боша ҳатто ҳисобе ки ҳозир дар станса ҳамин нархака ҷунбидагияе ҳазор рубл қимат шидаги ай ҳамо ҳисоба як яке ҳамо одамоеда ки дар кора бираванд любой магазина бубинан биёянд ай ҳамо магазино ман пансум шаштум ҳафтум арзон метам мегиранд мераванд қабул ака дар рӯи экран рақамро мебинем ҳатман занг занем бозори калхозобод хушомадед ба канали калхозобод тв майл ака саломат бошед бобака